Este es un espacio en el que queremos compartir conocimiento de las diferentes actividades que se practican con el caballo como protagonista. Siempre pensando en mejorar su bienestar, elevar su desempeño, disfrutarlos más, respetarlos más y cambiar criterios tradicionales. Queremos ampliar el horizonte del mundo equino, de quienes de forma directa o indirecta admiran y disfrutan estos animales.